He でちぎれただろう希望が絶望に変わったんだろう今度こそ強くなると約束するわだから今はこの手を握っててまた買い た未来がもう少なくても大切なものを守り通したいそのためには